Но я думала, что мне длинные юбки не подойдут, потому что я короткая. У нас ничего нету, но будет офигенный стиль. Всем привет, ребята, это Кёна. Сейчас я на Чеджу острове, и знаете, каждый раз, когда вы увидите меня живую, всегда такой вопрос. Кёна, я думала, ты высокая, а ты очень маленькая. А, оказывается, да, я очень маленькая, по сравнению даже с другими кореянками. А, у меня рост где-то 170 Шучу. <laughs> У меня рост где-то 153 или 154. Вот, а, поэтому сегодня я хочу показать вам, как маленькая кореянка одевается обычно. Ну-ка, поехали. Ребята, это одежда, которую я привезла из Сеула, чтобы одеваться на Чеджу острове. Разные украшения есть, сережки, Повторяю, у меня рост 153 или 4. Вот еще обуви, вот такие. У меня очень много, я а, человек-паук. Очень много, поэтому очень бардак. Тут тоже есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так как у меня чемоданы маленький, только это привезла первый, а, вот это, которая очень длинная. А, на самом деле намного длиннее была, но я отрежала. Был вот такой. Но ну, у меня ноги был тут. Вот такие сережки, это моя подружка подарила. Красные лемон, сережки. Так как я маленькая, никогда не думала одеваться такой комбинезон. Но Юн говорит, что такой стиль, м, даже маленькая, милая. Второй немножко непонятно, как это будет выглядеть. Как я сказала, я люблю одеваться как сет. Юбка, брюки, еще вест, кофта, не знаю по-русски. Такой стиль очень модно выглядит, поэтому можете везде одеваться третье, это будет платье, я это только недавно купила. Очень мягкий материал. Блестят вот так цветочки. Это тоже летний кардиган, чтобы ветер вот так прошло. И моя любимая белая сумка, это я купила в магазине у моей двоюродной сестры. Она дизайнер. С этим платьем будут такие сережки, цветочки очень хорошо подойдет. А кстати, это очень многие спрашивали, где я купила. Это корейский дизайнер мне подарил. Поехали. А обычно для тех, у кого средний рост, тогда платье идет до сюда, 160 или 165, но у меня до сюда. Но все равно мне нравится. <laughs> а еще можно вместе одевать с кардиганом. Летом иногда бывает, что вечером холодно. Вот так, летный кардиган. Еще такие сережки. Мне очень нравится. Да, я тоже хочу, чтобы 170 сантиметров девушки мне отдали хотя бы 5 сантиметров. Если у вас есть любимая подвеска, одевайтесь. Фу. Мне иногда нравится одевать как-то официально. Это выглядит как юбка, но это на самом деле не юбка. Просто она притворяется юбкой. Это шорты. Тут тоже детали красивые. Это моя подружка подарила. Tudo bom, cá? Обычно я одеваю кроссовки, но я не взяла, так как это на третьем острове. Я пыталась сделать официальный рот, но Юн говорит, что это просто девочка-девочка. Такая юбка, а на корейском это русалка-юбка. Вот смотрите, тут плотный, а потом тут. Как высоко. Я могу одеваться без футболки, но это немножко холодно. Еще юбка берет вот до сюда. Для меня нужно отрезать, поэтому я химчистки отрезала юбки. Формальный, но мирный вид. Вот, очень просто. И Еще, ребята, это предпоследняя длинная юбка и чтобы пуп-пук видно было. Вот такой круг дизайн. О, я думала просто м, шорты одеваться, но неожиданно мне нравится, да. Если у вас рост маленький, как я, тогда попробуйте, чтобы тут делать место. Тогда это делает форма вот так и высокий выглядит. Что ну, Я очень обожаю золото. Это будет point на руке, подвеска. красиво, но ну, у меня сандали. Но я думала, что мне длинные юбки не подойдут, потому что я короткая. А еще говорят, что черный и золото очень хорошо подойдет. Еще с этим. Но только у меня есть серая сумка, поэтому вот так. так. Это вообще дает вид. У вас что-то есть, у вас чуть-чуть есть деньги. У меня два юбка отдельно верхней части брюки и еще вы можете завязывать волосы. Эта ткань называется желудок резинка, потому что это выглядит как желудок. Вот так. Тогда ваши лица выглядят более маленькие. В Корее мы любим, когда маленькое лицо. У вас такое маленькое лицо. Это в Корее большой комплимент. Вот так. ребята, это будет последний, это мини-платье для маленьких девочек. Вот, единственное платье, которое я не отрежала. Как вы видите, это очень маленький, поэтому единственная проблема, вы не можете дышать, вы ничего не можете кушать с этим платьем. Еще это а, Шанель э, сережки, Юн мне подарил, но с этим очень красиво идет. Прическа лучше под половину завязывать и остальные волосы до сюда. Тогда это делает вид более джинсовенный. И блестящие сережки, которые он мне подарил. Вот последний был. Ты сейчас не могу, кушать не могу. И Еще последний стил. У нас ничего нету, но будет офигенный стил. Вы готовы? Ладно, поехали. 알아서 스파. Ребята, как вам понравилось мое видео? А, я надеюсь, что если у вас рост меньше, чем 160, мои стили были чуть-чуть полезно вела. И скажите, пожалуйста, какой стиль вам больше всего понравилось? Напишите в комментариях, тогда я буду чаще а одеваться такой стиль. Всем спасибо, что посмотрели. Не забудьте ставить лайк.